Van participar tots els actors, no només la restauració, sinó que també vam buscar veïns i veïnes i usuaris propis de les places, perquè el que volíem entendre era quins, quins usos s'hi feien, quins circuits la gent feia servir per creuar-les, on ja teníem equipaments, on teníem comerços, on hi havia càrregues i descàrregues i poder doncs, repensar la distribució dels diferents elements. En aquest sentit creiem que és, que és un bon camí i que ens està dotant d'unes eines que seran molt útils per refer gairebé canviar absolutament no, l'ordenança que teníem fins ara, no? que era com molt exhaustiva, excessivament parametritzada i molt difícil d'aplicar a tota la ciutat per totes les singularitats, no només de mides, de carrers i de places, sinó també pel propi ús que la gent en fa. No?